welcome back to my channel halo apa kabar semuanya how are you today halo everybody di video kali ini saya akan melakukan pengocoran untuk tanaman pin karena di saat musim kemarau timun sangat membutuhkan air jadi untuk ketersediaan air itu harus mencukupi tidak hanya pupuk dan obat-obatan tapi kunci utama adalah air karena timun sama halnya dengan air jadi kita jual <laughs> air jadi tanpa ketersediaan air yang cukup tanaman timun tidak akan tumbuh atau berbuah maksimal oke terima kasih yang sudah bergabung ini adalah timun saya season 2 yang mana saya menerapkan sistem dua tiga sub jadi tahap satu sudah berbuah sudah berulang kali berbuah dan ini baru belajar ya jadi istilahnya itu supaya nyambung terus hasilnya walaupun sedikit tapi nyambung ya buat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja kalau untuk keperluan usaha mungkin harus lebih luas lagi minimal seperempat hektar ya itu baru usaha kalau ini hanya untuk menyambung hidup <laughs> oh my god mantap bos ini mulai belajar berbuah ini adalah timun bintang Asia versi lalapan ya demikianlah tadi aktivitas hari ini jangan lupa like, comment, dan subscribe eh, supaya channel ini lebih berkembang lagi terima kasih sudah bergabung dengan Amat 81 Vlog see you again bye bye